Hola, soy Cande Copelo y estas van a ser 50 cosas sobre mí. Cosa número uno. ¿Se dice cosa? <laughs> ¿Se dice cosa o no? Número uno, Me llamo Candelaria. No me digas Candela porque te mato. Eh, pero me puedes decir Cande. Número dos, Soy Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 3. Nací el 4 de agosto de 2000, o sea, ahora tengo 16 años. Número 4. Mi color de ojos es marrón café, no sé, no... Marrón caca. Marrón caca, no, porque caca no, porque es más clarito eso. Marrón especial. Mi color de pelo en realidad es castaño, o sea, estoy teñida, pero digamos que es rubio, ¿no? Me tenía 80.495 veces. Ah, tengo que decir 5. Ah. Número 4. No, no me da. Es que acá puse una más... ¿Quieres empezar de nuevo? No. Mi helado favorito es, eh, se llama Cookies. Eh, es como un mix de Oreos, eh, crema americana y dulce de leche. Y también me gusta el dulce de leche, el helado es súper dulce de leche. Si me rompí un hueso, no, tampoco me lo rompí, sino que me esguincé el tobillo hace unos años. Estaba atrás de una bicicleta con una chica y metí la pata en la rueda, en los rayos de la rueda. Y me hizo todo el pie así y bueno, me hice y tuve que usar botas como por dos meses. Me dolía mucho, tenía un huevo así. Mi música favorita es, la que es en inglés casi siempre. Justin Bieber, vivo Rexa, Melanie Martínez, dato canto en la ducha, mucho. Mi color preferido es el rosa, Tengo uso mucho rosa, pero también me gusta el celeste, viste, de ser este tipo de bebé. No toco ningún instrumento, ni el piano, ni la guitarra, nada, no. no. El piano sé tocar una canción. Número 12. ¿Qué dice acá? Estación favorita. Eh, me gusta mucho el verano porque estoy de vacaciones, pero igual hace mucho valor, así que amo la primavera porque salen las flores, tipo cálido, así como no hace ni mucho calor ni mucho frío. Eh, no soporto muchas cosas, así que lo voy a dividir tipo número 13. No soporto que coman con la boca abierta, no soporto que rayen el tenedor con el plato, con la boca así. <laughs> No soporto que griten, que sean tipo gritones. ¡Ah! ah no soporto que se crean superiores al otro, no soporto que miren a otro lado cuando estoy hablando, tipo, hola. Tampoco soporto que miren mis conversaciones ahí atrás, tipo, ay Dios, no mires, no mires. Mi muñeca favorita de chiquita eran las Monster High, pero las vendí todas. Mi serie favorita es no sé, tengo muchas, pero la que más me gusta es Revenge. Después me gusta mucho Pretty Little Liars, Pequeñas Mentirosas, Orange is the Black, es como muy bueno, muy bueno, estoy esperando. Película favorita, El Club de los Cinco este, 11 cosas que odio de ti, Mean Girls y La La Land. ¿era película favorita, ¿vale? Eh. No películas favoritas. Bueno, pues no Mi bebida favorita, o sea, no es la favorita, es la que siempre tengo que tomar, o sea, no sé por qué. La debería dejar porque tiene mucho azúcar, pero es la Pepsi. Mis sueños locos, o sea, los que querría que se cumplan, porque uno que ya se cumplió obviamente era tener la Corona Musical y que crecí mucho en poco tiempo, así que nada, me gustaría ahora conocer a Justin Bieber, a, eh, hacer un collab con el Juan Pasurita <laughs> Juan Pasurita Una colaboración con Bajo Ningún con bajo ningún término, me muero. Algo que valió la pena hacer, eh, bueno, fue empezar obviamente con Musical.ly. Yo seguí, aunque algunos decían que era una boludez o algo, yo, yo seguí, me encanta Musical.ly. Y con eso crecí. Después 25, un lugar para veranear. Bueno, esto va a sonar muy presumido, pero ¡Miami! ¡Miami! Miami. Muy, muy muy lindo. Eh, tengo fobia a las cucarachas y a las aguas vivas. Tengo malas memorias con esas cosas. Igual nunca me caminó una cucaracha río niño o algo así. Momentos felices cuando me fituran el musical y cuando me mandan Davies es tipo... Cuando preparo mi cama y todo eso para dormir la siesta es como... Y después cuando me dicen ¡A comer! <laughs> a comer. Mis defectos son de, bueno, tener flojera, todo es como, no tengo ganas de Soy muy celosa, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy celosa. Después me enojo muy rápido. La gente que me conoce lo sabe, pero soy muy, muy enojona. Soy de Leo. mi signo del horóscopo es... Mi signo zodíaco es Leo mis hobbies eh, son cantar, dibujar, o sea, no es que lo hago todo bien, pero son como cosas que me gustan hacer. Cantar, dibujar, hacer música, ver Netflix, bueno, eso sí me gusta. Mis frutas favoritas son las uvas, las intercambié por las moras, porque nada, son re ricas las uvas. Bueno, y después por orden sería uvas, moras, pomelo. Consejo, no dejes de no dejes de hacer algo por miedo a lo que digan los demás. O sea, vos seguís haciendo lo que vos tenés que hacer y si alguien dice algo, sigue haciéndolo si vos pensás que, eso está bien. Eh, soy estudiosa y tengo buenas notas. O sea, no es que o sea, estoy estudiando todo el día, pero no sé, cuando tengo que estudiar es como un deber, como lo tengo que hacer. Y después las buenas notas me vienen a mí. Hago los nombres Luna y Valentín si llego a tener hijos, no, no. Esos nombres son mis preferidos. Después 38. 38. Odio el sushi, la pizza y el chocolate, especialmente la Nutella. Antes no me gustaban los panchos tampoco, pero ahora me los banco. El pescado. Literatura, amo leer, amo los libros. Sí, ¿no? sentido de que la materia, o sea, la materia cuando tengo que leer y eso y me dicen no, no me molesta, o sea, me encanta. Por mí, por mi lección, me da flojera. ¿Lo tenés con flojera? No puedes decir paja. Quiero estudiar periodismo, no sé por qué me encanta, así que tengo que estudiar eso. Mi emoji preferido es este. Odio educación física, la materia, siempre me va mal en eso. Las matemáticas se me están haciendo difícil tengo fobia o miedo, no sé, las dos cosas, a las montañas rusas. O sea, mmm, tengo malas experiencias con eso. Después siempre estado llorando, siento que me muero ahí adentro. Es una tortura para mí. Amo el shopping, amo ir de compras, amo ir a mis locales favoritos, a comprar ropa, a comprar, a comprar, comprar y comprar. Soy súper sensible, súper. Pero igual hay cosas que me hicieron más fuerte, así que Mío 1,57. No crezco más, chicos. Bueno, tengo un hermano. Mm, hola. Pero no te vas a mostrar. Bueno, en el próximo video lo voy a mostrar. Tengo dos perros. ¿Cuántas vas? Eh, no sé. 70 cosas sobre Bueno, vos después andás viendo mis accesorios favoritos son, bueno, el reloj siempre lo tengo que tener para ver cuándo toca el timbre en el colegio, o sea, tengo que tenerlo sí o sí. Y después esta loca y la tengo hace como dos años ya, con el clima cambia de color, ya está repodrida, pero bueno, em, ya me voy a comprar no pasa nada. Bueno, y este fue mi video sobre 50 cosas sobre mí, o más, o menos, no sé, no sé cuántas dije. Pero nada, así que gracias por entrar, por conocerme, por todo, espero que pueda crecer y que me miren y, suscríbanse y denle like a mi, a mi canal y así. <laughs> ¿Qué es eso? <laughs> Suscríbanse y denle like a mi video y, y voy a dejar en la biografía mis redes sociales así les sigan. <laughs> y voy a dejar en mi Voy a dejar en mi descripción mis redes sociales, así me <laughs> siguen. Listo, ya está. esta cámara.